नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई फेरेल लबीको हामीले डिजाइन चाहिँ कसरी गर्ने होला त यो भिडियोमा हामीहरू हेर्नेछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ हामीले को डिजाइन मा चाहिँ हामीले तिनवटा टुल युज गर्छौँ फर्स्टमा छ रेक्ट्याङ्गुलर मार्की टुल सेकेन्डमा छ ग्रेडियन्ट थर्डमा छ टेक्स्ट फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ लेयर थपौँ त्यसपछि हामीहरू रेक्ट्याङ्गुलर मार्की टुलमा गएर सिफ्ट थिचेर यसरी स्क्वायर बनाइदिउँ अब चाहिँ हामीहरू ग्रेडियन्टमा जाउँ ग्रेडियन्टमा गइसकेपछि यतातिर तपाईँले पोइन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति बढी पोइन्टहरू चाहिँ थपिदिनुहोस् त्यसपछि चाहिँ हामीले यो तलतिरको बनाउन आँटेको हौँ सो यसमा चाहिँ यसरी यो पोइन्टमा कलर्स स्टपमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्दै यहाँतिर हाल्दै जानु पऱ्यो अनि पछि हामीले चाहिँ यहाँतिर नेम चाहिँ राखिदिउँ जस्तै कि नेम चाहिँ के छ भन्दाखेरि bottom bottom fair and lovely अनि यो फोल्डरमा चाहिँ हामीले न्यु गरेर ओके गरिदिउँ अब चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट टुल युज गरिसकेपछि हामीले यसरी चाहिँ राख्न सक्छौँ तपाईँले फेरि एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि यतातिर गएर यसरी एडजस्टमेन्ट चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीले फेरि नयाँ लेयर थपौँ त्यसपछि हामीले यहाँ माथितिर ग्रेडियन्ट टुलमा जाउँ अनि यो सिल्भर चाहिँ हामीले लियौँ यो सिल्भरको पनि यसरी नै सेम अघि नै हामीले जसरी गरेको थियौँ त्यसरी नै अनि एउटा रेक्ट्याङ्गुलर मार्केट टुल युज गरेर यहाँतिर यसरी हालिदिउँ ग्रेडियन्ट टुल युज गर्छौँ त्यसपछि यहाँबाट यसरी सिफ्ट थिचेर यसरी हालिदिन्छौँ कन्ट्रोल डी अनि यसपछि चाहिँ हामीले अलिकति एडजस्टमेन्ट गर्छौँ फेरि पनि हामीहरू एउटा नयाँ लेयर थपिदिउँ नयाँ लेयर थपिसकेपछि हामीले ग्रेडियन्ट टुलमा जान्छौँ फेरि अनि यो माथिको वाइटको चाहिँ यसरी अघि नजसरी हामीले लिन्छौँ नचाहिनेलाई यसरी ड्र्याग गरेर ड्र हानिदिनुहोस् ओके गरिदिउँ त्यसपछि हामीहरू रेक्ट्याङ्गुलर मार्केट लियौँ अनि सिप थिचेर सिपलाई छोड्नुहोस् अनि यसरी राखिसकेपछि हामीले ग्रेडियन्ट टुल युज गर्छौँ अनि यो माथिको यो रिभर्सलाई चाहिँ हामीले अफ गर्छौँ अनि यहाँबाट सिप थिचेर यसरी अब चाहिँ हामीले यहाँतिर एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने भयो अब चाहिँ हामीले यो लेयरलाई चाहिँ अलिकति तल गरिदिउँ अनि यो लेयरलाई अझ ठुलो गरिदिउँ सिफ्ट थिचेर त्यसपछि हामीले राइट क्लिक गरौँ पर्सेप्टिभ अनि अलिकति यति अझै यसलाई ठुलो गरौँ सो त्यसको लागि हामीहरू सिप थिचेर अलिक माथि तानिदिउँ अब फेरि हामीहरू राइट क्लिक गर्छौँ कन्ट्रोल टी गरेर वार्प गर्छौँ अलिकति यो चाहिँ अलिकति मात्र गर्नुहोस् अलिकति वेबी देखाउनुको लागि अब चाहिँ हामीले यो टपको एउटा ड्यास ड्यास ड्यासवाला चाहिँ हामीले बनाउँछौँ सो त्यसको लागि हामीहरू एउटा नयाँ लेयर थपिदिन्छौँ नयाँ लेयर थपिसकेपछि रेक्ट्याङ्गुलर मार्केट युज गर्छौँ अनि यसरी लाम्चो चाहिँ हामीले बनाउँछौँ त्यसपछि हामीहरू ग्रेडियन टुलमा जान्छौँ अनि यो एक साइडको लिन्छौँ अनि अर्को साइडको अनि अरू सबै हामीले हटाइदिन्छौँ अनि एउटा कुरा सेभ गर्ने बानी चाहिँ तपाईँले बनाउनुहोस् सो मैले चाहिँ टप भनेर राखेँ न्युट्रलमा हालिदिएँ फोल्डर सेलेक्ट गरेर यु गरेँ ओके त्यसपछि तपाईँले ग्रेडियन टुल युज गरेर यसलाई यसरी भरिदिनुहोस् अब चाहिँ तपाईँले यो सेलेक्ट गर्नु भइसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोल जे गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले कन्ट्रोल टी अनि यसलाई सारिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँले अल कन्ट्रोल सिफ्ट टी गर्दै यसरी थिच्दै गर्नुहोस् यहाँसम्म कन्ट्रोल ई e गर्नुभयो भने चाहिँ मर्ज हुन्छ सो हामीले मर्ज नै गरिदिउँ अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई सानो बनाइदिनुहोस् अनि एउटा छुट्यो तर पनि केही फरक पर्दैन सो हामीले एडजस्टमेन्ट गरौँ यसलाई डिले गरिदिउँ फेरि एउटा नयाँ लेयर थपौँ नयाँ लेयर थपिसकेपछि हामीहरू रेक्ट्याङ्गुलर मार्केट टुल युज गर्छौँ र हामीले ग्रेडियन्ट टुल माथितिर गएर यो तलतिर हाम्रो न्युट्रलमा अघि सेभ गरेको चिज न्युट्रलमा रहेछ यहाँ पे पेस्ट क्यापिटल्समा रहेछ सो यसमा चाहिँ मैले अघि नै सेभ गरेको थिएँ सो योलाई चाहिँ ओके गर्छु त्यसपछि सिप थिचेर ग्रेडियन्ट फिड गरिदिन्छु त्यसपछि यसलाई अलिकति सानो गरिदिन्छु त्यसपछि हामीहरू यसकै डुप्लिकेट लेयर युज गर्छौँ अनि यसलाई सिफ थिचेर सानो बनाइदिन्छौँ यो यतातिर फेरि एउटा नयाँ लेयर थप्छौँ अनि रेक्ट्याङ्गल बनाउँछौँ अथवा यही कलर हामीले यसमा लिइदिन्छौँ ओके अल्ट ब्याकस्पेस त्यसपछि यहाँतिर हालिदिन्छौँ हामी कन्ट्रोल डी गरेर हल्का एडजस्टमेन्ट गर्छौँ एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि हामीहरू कन्ट्रोल थिचेर यसलाई कन्ट्रोल थिचौँ अनि यसरी सानो बनाइदिन्छौँ यो फोटो चाहिँ हामीले क्रोमबाट चाहिँ डाउनलोड गरौँ सो मैले यहाँबाट चाहिँ मैले एउटा फेयर लभली गर्ल भनेर युज गर्छौँ सो यसलाई कपी गर्छौँ अनि कन्ट्रोल बी त्यसपछि सेलेक्ट सब्जेक्ट त्यसपछि ल्यासो हामीले युज गरेका थियौँ सो यसलाई चाहिँ माइनस गर्छौँ त्यसपछि सेलेक्ट इन्भर्स डिलेट अनि यसलाई चाहिँ सानो बनाएर यहाँतिर हालिदिन्छौँ त्यसपछि यसैको कपी लिन्छौँ फल थिचेर अनि ब्याक पठाउँछौँ त्यसपछि हामीहरू कन्ट्रोल यु ब्राइटनेस चाहिँ अलिक कालो बनाइदिउँ त्यसपछि हामीहरू यो तलको जुन चाहिँ लाइन छ यसको डुप्लिकेट लिन्छौँ फल थिचेर अनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल यु गर्छौँ अनि हल्का यस्तो गरिदिन्छौँ त्यसपछि यसलाई माथितिर हालिदिन्छौँ यसपछि चाहिँ हामीले यो डिएनएको पनि फोटो चाहिँ हामीले गुगलबाट डाउनलोड गर्छौँ कपी image control त्यसपछि हामीहरू सेलेक्ट गर्छौँ यसलाई यो लेयरलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा सेलेक्ट गर्छौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ लेयर मास्क गर्छौँ भित्रको अलिकति भएन सो त्यसको लागि चाहिँ मैले ब्रस टुल युज गर्छु अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ सानो बनाइदिन्छु हार्नेसमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस् हार्नेस चाहिँ जिरो राख्नुहोस् अनि मेट्नुहोस् अब चाहिँ हामीले फेरि एउटा नयाँ लेयर थप्छौँ अब चाहिँ टेक्स्टको मात्र पालो हो सो टी भनेर थिच्छौँ त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ हामी विन्टर विन्टर अनि यसलाई चाहिँ हामीहरू एरियलमा हाल्छौँ एरियल एआरआइएल एरियल चाहिँ यसरी कलर हामीले चेन्ज गरिदिन्छौँ के चेन्ज गर्न सक्छौँ माथिबाट एन्ड यसलाई चाहिँ अलिकति सानो गरिदिन्छु यसलाई कपी गरेँ तलतिर अनि मैले नाम चाहिँ फियरनेस यसलाई अलिकति सानो गरिदिन्छु यसरी नै तपाईँले चाहिँ टेक्स्ट गरिसक्नु भएपछिको भिडियो तपाईँले हेर्नुहुनेछ टेक्स्ट पछि चाहिँ सबै गरिसकेपछि अलिअलि मिलाउनु पर्छ सो तपाईँले चाहिँ सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ सो लास्ट प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो यस्तो बन्छ सो राम्रै भनेछ सो तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोस् सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ नयाँ भिडियोका साथ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the